Appel ma déce, tu vas bien comme nous, homme dans la croix. Bonjour maman. O jupi zi kajwe. Matwe yo nan la kwa. Ma pe. la délivrance au papa o payer so jama so yama la délivrance au papa pour payer ça qui allait on a pas de grâce What is life? Thank you.